А что ты делаешь? А это что ты положила? Он вкус? Вот мы сделали коктейль, смешали макулку. Теперь его можно пить. Да? Наливаешь? Я, я наливаю вкусненько. Вот и наши коктейли готовы. А трубочки? Я не люблю. Тебе банан, а мне грушу. Ух вот ты! Наши коктейли готовы. Ты всем рекомендуешь делать такие соки? Да. Ну, теперь расскажи в двух словах рецепт быстренько. Что мы делаем, что берем, как мы делаем сначала морковки и яблоки. Угу. Потом сенделею и наливаем. Угу. Ее вот сюда кладем, и потом из, из вот этой трубочки наливается. И потом перелив, переливается это вот такие стаканы, и ставьте вот такие трубочки, и вот это подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайки на наш канал. Пока!